assalomu alaykum aziz obunachilar bugun biz sizlar bilan videodagi qo'shiqni mp3 ya'ni e, qo'shiq formatiga o'zgartirishni ko'rib o'tamiz bo'lmasa qani ketdik birinchi bo'lib ko'rsaman mana bizga video kerak bo'ladi mana video buni qanday qilamiz bizga VLS Media Player degan e, dastur kerak bo'ladi. Unga kiramiz va media bo'limiga kirib konvertirovать va сохранить menyusini bosamiz. Mana bunda oyna oyna chiqadi. Oynaga добавить tugmasini bosamiz va xo'sh hozirgi mana videomizni joylab olamiz. Endi konvertirovать, сохранить tugmasini bosamiz va bo'ldi hammasi o'z joyida mana bunisi joyida e, hech narsaga teginmaymiz va mana bu yerdan qayerga saqlanishini обзор e, tugmasini bosib qayerga saqlanishini ko'rsatib qo'yamiz masalan рабочий stolga nomini ham o'zgartiraman masalan aziz ustozlar va начатьni bosaman ana ketyapti jarayon bo'ldi mana endi eshitib ko'ramiz hammasi joyida shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasi nihoyasiga yetdi sizga mana shu dasturimizning ssilkasini yuklab olish mumkin bo'lgan saytini silkasini videosida qoldiraman xayr salomat bo'ling Если подписан, зажь лайк поставь